is U wat was en U wat is Ek sal sing Ek sal sing Die liefde sal verewig staan Die liefde sal ook my kom haal Ek sal sing Ek sal sing Oorwinnaar van die laaste stryd ek sal sing Ek sal sing Dit sal vir ewig bly Die dag sal kom, die nag verdwyn, ek sal sing. Ek sal sing.